Brad Bear. ¿Qué le picó? ¿Me lo preguntas a mí? Oigan, tengo que ver a mi papá. ¿Tú? ¿Qué cosa? Un momento, Fredbear. Te has desmayado de la nada y ahora te comportas como un lunático. ¿Qué pasó? Em, tuve una visión de mi pasado. Ahora recuerdo todo. Yo fui un niño. Este animatrónico lesionó gravemente mi cabeza. Me llamaba Timmy. Y mi padre Fazbear es el dueño de esta pizzería. Tengo que ir a verlo. ¿Estás diciendo que quieres salir de la pizzería para ver a tu padre? Pero Fredbear, es muy peligroso salir allí afuera, no puede ser visto por ningún humano. Necesito verlo. Tiene que saber que aún sigo aquí. Está bien, puedes ir, pero recuerda, no puede ser visto por ningún humano Fredbear. Solo tu padre. Um... Puppet, ¿por qué no podemos ser vistos por ningún humano? ¿Acaso es normal que aparezcan animatrónicos vivos en las calles de los humanos? No lo sé, por eso pregunto. Pues no, algo malo podría pasarnos si nos vieran. Qué extraño. Recuerdo que aquí solía haber mucha gente. Creo que es aquí. ¡No, no, no! Tienen que estar dos atrás y dos adelante. Ay, no entiendo por qué estoy recreando este meme muerto. Ahora vuelvo. Ay, padre, realmente eres tú. No sabes todo lo que pasé. Soy Timmy, tu, tu hijo. ¿Recuerdas que este robot me mató? Pues ahora reencarné en este animatrónico. Por cierto, ¿puedes escucharme? no puede escucharme. Oigan, ¿recuerdan esa noche cuando murió el hombre morado? Sí, me acuerdo que fue atropellado por una camioneta. ¿Se dieron cuenta que somos a prueba de agua? Esa noche ha llovido y no nos ha pasado nada, increíble. Hola Fredbear, ¿cómo te fue? Mi padre se asustó bastante cuando me vio. Creo que los humanos ya no pueden entendernos. Y creo que Fazbear me olvidó. Lo sentimos mucho, Fredbear. Tenías razón, Springtrap. ¿Sobre qué, Fredbear? El niño Timmy ya no existe. Ahora soy Fredbear. Despierten todos, la pizzería está en llamas. ¿Quién hizo esto? El guardia nocturno regresó y prendió fuego la pizzería con un fósforo. Rápido, tenemos que irnos de aquí. Dejar la pizzería. Salir con los humanos ahí afuera. No hay otra opción, somos inflamables al fuego, hay que irnos ahora mismo de aquí. Además, este lugar se va a derrumbar dentro de poco tiempo. 8, 9, 10, 11. Falta uno Mengel, ¿dónde está Mengel? Bradford, no, no entres ahí. Mengol. ¿Dónde está Fredberg? irnos ahora. Brother, no, no, no, imposible. No puede ser verdad. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? No era necesario. No, no era necesario. Imposible.